সকলোলৈকে আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ how to change background in Photoshop বা এডপ ফটোশ্বপত ফটো এখনৰ ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ সলনি কৰিব পাৰি বৰ্তমান সময়ত পাছপ'ৰ্ট ফটোৰ চাহিদা দিনক দিনে বাঢ়ি আহিছে গতিকে সকলোবোৰ ডি টি পি চেণ্টাৰ বা তেনেধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে এইখিনিতেই এটা ডাঙৰ কথা হয় আপুনি গ্ৰাহকৰ পৰা লাভ কৰা মূল ফটোসমূহ একে কোৱালিটিৰ নহয় হয়তো কোনোবাখন ফটো ভাল কোনোবাখন ফটো আকৌ ভাল কোৱালিটিৰ নহয় কাৰোবাৰ আকৌ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভাল নহয় বা ফটোখনৰ পাছফালটোত ঘৰৰ বাহিৰত উঠাৰ বাবে গছ গছনি আদি স্পষ্টকৈ ওলাই থাকে এনেবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবেই আপুনি ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড সলনি কৰিবলৈ সুন্দৰকৈ জনাৰ প্ৰয়োজন হয় লগতে কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এই বিষয়টো ভালকৈ শিকি ল'লে প্ৰয়োজনত ফটো ইডিট কৰাত সুবিধা হ'ব আমি এতিয়া আচল কথালৈ আহোঁ প্ৰথমে ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে এডপ ফটোশ্বপ আইকনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া এডপ ফটোশ্বপৰ এই উইণ্ডখন ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব এতিয়া আমি ইডিট কৰিবলগীয়া ফটোখন কম্পিউটাৰৰ কোনটো ড্ৰাইভছত আছে বা কোনটো ফাইলত আছে তাক চাবলৈ ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে ফাইলত ক্লিক কৰি অপেনত ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ সন্মুখলৈ এই ডায়লগ বক্সটো ওলাই আহিব তাত দেখিব ডেস্কটপ লাইব্ৰেৰীজ ডিচ পি চি আদি স্পষ্টকৈ লিখা থাকিব আপোনাৰ প্ৰয়োজন হোৱা photocopy desktop libraries this PC চি যিকোনো এটাত থাকিব পাৰে আপুনি যিটোত আছে সেই আইকনটোত ক্লিক কৰি ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে উলিয়াই ল'ব আৰু প্ৰয়োজন হোৱা ফটোকপি চিলেক্ট কৰি অপেনত টিপি দিয়ক তেতিয়া ফটোকপি ফটোশ্বপৰ মূল উইণ্ডখনলৈ ওলাই আহিব সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা ফটোখন যিহেতু আমি পাছপ'ৰ্ট ছাইজত বনাব লাগিব গতিকে ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে কৰ্প টুলছত ক্লিক কৰিব লাগিব পুনৰ ফটোখনৰ ওপৰত মাউছ পইণ্টাৰটো ৰাখি মাউছৰ বাওঁফালে হেঁচা মাৰি সোঁফালে টানি নিয়ক দেখিব ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে হৈ পৰিছে তাৰপিছত আপুনি ৰেংটেংগুলাৰ টুলছত ক্লিক কৰিলেই ফটোখন এনেকুৱা হৈ পৰিব এতিয়া ফটোখনৰ পাছফালটো অৰ্থাৎ বেকগ্ৰাউণ্ডটো সলনি কৰিবলৈ যত্ন কৰিম কিয়নো সাধাৰণতে পাছপ'ৰ্ট ফটো এখনত বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেধৰণে নাথাকে পাছপ'ৰ্ট ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো নীলা ৰঙা বগা বা এক ৰঙৰ থাকে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কাটি এক ৰঙৰ কৰিবলৈ আমি প্ৰথমে লেছৰ টুলছত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে মাউছৰ পইণ্টাৰটো এইখিনিতে ধৰি মূল ফটোখনৰ কাষে কাষে টানি লৈ যাব লাগিব চাব যাতে মানুহগৰাকীৰ শৰীৰৰ ফালে পইণ্টাৰটো সোমাই নাযায় তেনে কৰিলে পিছত ফটোখন দেখিবলৈ বেয়া হ'ব খুব সাৱধানতাৰে অতি লাহে লাহে ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে পইণ্টাৰটো নি শেষত এৰি দিয়ক দেখিব এনেকুৱা হৈ পৰিল এতিয়া টুল বক্সৰ ছেট বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰত ক্লিক কৰক আমি কাৰ চিনেৰে দেখুৱাই দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কালাৰ পিকাৰ এই ডাইলগ বক্সটো সন্মুখলৈ ওলাই আহিছে ইয়াত আপোনাৰ প্ৰয়োজন হোৱা ৰঙত ক্লিক কৰি অ'কেত ক্লিক কৰক টুল বক্সৰ ছেট বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰত লগে লগে দেখিব কালাৰটো আপুনি চিলেক্ট কৰা ধৰণে হৈ পৰিল তাৰপিছত লেছ টুলছ ব্যৱহাৰ কৰি যিখন ফটো পূৰ্বতে কাটি থোৱা আছিল সেই অংশটো আঁতৰাবলৈ বেক স্পেচ বুটামটো হেঁচি দিয়ক এতিয়া ছবিত দেখাৰ দৰে ৰংটো বদলি হৈ গ'ল এনেকৈয়ে ছেট ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰত বিভিন্ন ৰং বদলি কৰি ফটোৰ ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ বেলেগ বেলেগ কৰিব পাৰি ইয়াৰ পিছত টুল বক্সলৈ গৈ ব্লাৰ টুলছত ক্লিক কৰক আৰু মাউছৰ পইণ্টাৰটো লেছৰ টুলছেৰে কাটি থোৱা অংশটোৰ ওপৰে ঘঁহি যাওক তেতিয়া ফটোখন মিহি হৈ পৰিব তাৰপিছত ফটোখন চিলেক্ট কৰক আৰু ইডিট মেনুত থকা কপিত ক্লিক কৰক তেনেকৈ নকৰি কণ্ট্ৰলত হেঁচি ধৰি চি ক্লিক কৰিলেও হ'ব ইয়াৰ পিছত মেনুবাৰত থকা ফাইলত ক্লিক কৰিলে এই ডায়লগ বক্সখন ওলাই পৰিব ইয়াত নিউত ক্লিক কৰক পুনৰ এই ডায়লগ বক্সটো ওলাই আহিব ইয়াত কাষ্টমত ক্লিক কৰক চাইজৰ এখন চাৰ্ট ওলাই আহিব তাত ফ'ৰ ইনটু ছিক্সত ক্লিক কৰক আমি কম ফটো হ'লে ফ'ৰ ইণ্টু ছিক্সত ক্লিক কৰিলেই হ'ল ফটোৰ পৰিমাণ বেছি হ'লে আমি এ ফ'ৰ ছাইজ ছিলেক্ট কৰিলেই হ'ল সেইটো ফটোৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া দেখিব ফটোসমূহ বনাবৰ কাৰণে এখন উইণ্ড' ওলাই আহিল ইয়াত আমি ইতিমধ্যে কপি কৰি ৰখা ফটোকপি পেষ্ট কৰি দিম পেষ্ট কৰিবলৈ মেনুবাৰৰ এডিট অপশ্যনলৈ গৈ পেষ্টত ক্লিক কৰক নাইবা কণ্ট্ৰল ভিত ক্লিক কৰিলেও হ'ল এনে কৰিলেই সহজেই কামটো হৈ যায় ফটোখন পেষ্ট হোৱাৰ পিছত লক্ষ্য কৰিব ফটোখন আন ঠাইলৈ নিব নোৱাৰি বা ৰিচাৰ্জ কৰিব নোৱাৰি সেইখন লৰাব পৰা কৰিবলৈ ইডিটত অপশ্যনলৈ গৈ ফ্ৰী ট্ৰেঞ্চফৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া ছবিত দেখাৰ ধৰণে হৈ পৰিছে আৰু আমি ফটোখন আন ঠাইলৈ নিবলৈ বা ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এই কামটো সহজতে কৰিবলৈ আপুনি কণ্ট্ৰল টি টিপি দিলেও হ'ল মাথো সেই শ্বৰ্টকাট মেথডবোৰ মনত ৰাখিলেই হ'ল তাৰপিছতেই ফটোখন চিত্ৰত দেখুওৱাৰ ধৰণে বহলে থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু দীঘলে ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ কৰি লওক সাধাৰণতে পাছপোৰ্ট ফটোৰ ছাইজ এইটো দিলেই হয় ফটোৰ ছাইজ কম বেছি কৰিবলৈ আপুনি জোখটো মিলাই ল'লেই হ'ল এতিয়া উইণ্ডখনৰ চুকত এখন ফটো জোখমতে বহুৱাই লওক তাৰপিছত অল্টাৰটো হেঁচি ধৰি ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে মাউছ পইণ্টাৰডাল ফটোখনৰ ওপৰত ৰাখি মাউছৰ বাওঁফালে হেঁচি ধৰি এখন এখনকৈ ফটো নিৰ্দিষ্ট স্থানত লগাই যাওক এনেকৈ কৰিলে দেখিব এইখনৰ নিচিনা হৈ পৰিব ইয়াৰ পিছত ফাইললৈ গৈ প্ৰিণ্ট উইথ প্ৰিভিউ বুটামত ক্লিক কৰক দেখিব প্ৰিণ্টাৰ এই ডাইলগ বক্সটো সন্মুখলৈ আহিব তাত চেণ্টাৰ ইমেজত ক্লিক কৰক আৰু ফটোৰ প্লেটখন সুন্দৰকৈ মিলাই লওক এনে নকৰিলেও ফটোসমূহ ভালকৈ প্ৰিণ্ট নহ'ব তাৰপিছত প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি প্ৰপাৰ্টিজত ক্লিক কৰক তাত প্লেইন পেপাৰৰ ঠাইত ফটো পেপাৰ চিলেক্ট কৰক আৰু অ'কে টিপি দিয়ক লগে লগে প্ৰিণ্টাৰ দি ফটোসমূহ